स्वागत गर्न चाहन्छु यो साइमर राई युट्युब च्यानलमा it's me Simon Rai founder and CEO of your own internet business platform Simon John dot com obviously पनि थाउजन्ड्स अफ थाउजन्ड्स स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अल ओभर द कन्ट्री र I really respect all of you र विशेष गरेर मैले मेरो युट्युब च्यानलको माध्यमबाट अन्टरप्रेन्यरसिपको कुराहरूलाई विशेष जोड गर्दै आइराखेको छु र अभियसली मैले विगत आजभन्दा दुई तिन वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न सोसियल मिडियाको फिचर्सहरू सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूबाट चाहिँ गर्न सकिने बिजनेसहरूको विषयमा चाहिँ कुरा गर्दै आएको थिएँ पक्कै पनि र आज स्पेसियल यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई स्पेसियल्ली सोसल मिडियाको विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु how to use social media होइन सोसल मिडिया एउटा इन्टी स्पेस हो है तपाईँ हामीले नर्मल्ली तपाईँ हामीले इमेजिन गर्न सक्छौँ सोसल मिडिया भनेको एउटा इम्टी स्पेस हो यहाँ विभिन्न किसिमको चाहिँ क्रिटिसाइज हुने गर्छ विभिन्न किसिमको चाहिँ वाद विवाद हुने गर्छ विभिन्न अनावश्यक चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू चाहिँ भाइरल भइरहेका हुन्छन् होइन त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका कुराहरू हुन्छन् भने एकदमै वर्ल्डको वान हन्ड्रेड पर्सेन्टको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट मानिसहरूले मात्र चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ सोसल मिडिया युज गरिराखेका छन् र फेरि पनि म भन्छु social media is empty space यो सबै फिलअप गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि एबिसिडी कन्टेन्ट क्रिएट कसले गर्छ त ABCD so it's empty space social मिडियालाई यदि कसैले नचलाउने हो भने यो केही पनि होइन है बट बट सबै यो जे जति यो भित्र भइराखेको छ क्रियाकलापहरू इट्स डन अल बाई हामी आफैले चाहिँ गरेको ओके सो त्यो कारणले गर्दा सोसियल मिडियालाई तपाईँहरू यदि स्टार्टअप हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरू केही गरिराख्नु भएको छ जब सिकर अथवा जब गर्दै हुनुहुन्छ स्मल स्टार्टअप एन्टरप्रेन्यरसिप अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ ट्रेनिङ्सहरू गरिराख्नु भएको छ भने yes you can use it फेरि वेल र यही कुरा हामी हाम्रो कोर्समा पनि तपाईँहरूलाई सिकाउँछौँ कि how to use social media आज स्पेसियल्ली यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी सोसियल मिडिया युज गर्ने फाइभ स्टेप्सहरू म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु हियर वी गो इफ तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो युट्युब च्यानलमा हुनुहुन्छ भने you can subscribe our YouTube channel ताकि तपाईँहरूले यस्तो इन्फर्मेटिभ र आफ्नो लाइफमा युजेबल भिडियोजहरू तपाईँहरूले मिस नगर्नुहोस् भन्ने अभियसली मेरो चाहना छ र बेल आइकनलाई पनि हिट गर्नुहोस् ताकि फर्स्ट पहिलोपटक तपाईँहरूले चाहिँ यो जति पनि भिडियो कन्टेन्ट प्रड्युस हामीसँग हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ पाउनुहुनेछ र आफ्नो साथी सर्कललाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुहोस् यही नै म तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु so let's jump to the topic how to use social media कसरी चाहिँ सही ढङ्गले एउटा एम्टी स्पेस भएको एउटा चाहिँ सर्कललाई चाहिँ युज गर्ने ओके आज सोसल मिडिया नै सबैभन्दा सबैभन्दा ठुलो प्लेटफर्म हो जहाँबाट डिजिटल मिलिनियर्सहरू क्रिएट भइराखेका छन् डे बाई डे डिजिटल मिलिनियरहरू प्रड्युस भएको छन् थ्रु द सोसल मिडिया तर how they using social media र how we are using obviously Simon Rai Simon team Simon John लगायतका इन्टायर फ्यामिलीले पनि हामीले most of the business social media online online प्लेटफर्म्सहरूबाट नै गर्छ गर्छौँ र एक्ज्याक्टली वाट वी डु त्यो कुरा आज म तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु यस सबभन्दा फर्स्टमा definitely you will create your account होइन फेसबुकको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ ट्विटरको लिङ्कडिनको युट्युबको वाट्सएपको रेडिटको यी सब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिलो स्टेपमा क्रिएट गर्नुहुन्छ र जब तपाईँले यो किन क्रिएट गर्नुहुन्छ त मेबी तपाईँसँग स्किल्स होला मेबी तपाईँसँग नलेज छ होला विभिन्न किसिमको स्पिकिङसँग डिजाइनिङसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटिङसँग मेबी तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ stock training maybe bakery maybe तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलको चाहिँ ज्ञानहरू हुन सक्छ त्यसलाई एउटा सही तरिकाले त्यसलाई एउटा सही तरिकाले प्रमोट गर्ने र एउटा मार्केटमा चाहिँ मोस्ट अफ द मोस्ट तपाईँको चाहिँ युजर क्रिएट गर्ने र एउटा चाहिँ वेल मनी मेक गर्ने प्लेटफर्म हो obviously those Facebook Instagram YouTube LinkedIn होइन डिफ्रेन्ट मेबी रियल इस्टेटकै हुनसक्छ स्टककै हुनसक्छ मेबी तपाईँको चाहिँ विभिन्न एन्टरप्रेन्यरसिप एफिलिएटको डिजिटलको डिफ्रेन्ट कुराहरू हुनसक्छ यसलाई सही तरिकाले मेबी लोकल बिजनेस हुनसक्छ तपाईँको रेस्टुरेन्ट हुनसक्छ होटल हुनसक्छ मेबी तपाईँको सप्स क्लोथसँग रिलेट हुनसक्छ सानो सानो कुराहरू नै किन नहोस् यो कुरालाई एउटा ठुलो मार्केटमा एउटा ब्रान्ड गर्ने तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्म हो सोसियल मिडिया तपाईँले आफ्नो बिजनेसको बारेमा तपाईँले चाहिँ दुई चारजनालाई भेट्नुहुन्छ सेयर गर्नुहुन्छ it takes a lot time तर तपाईँको हेर्नुहोस् त social media right now Simon John Simon Rai टिमको लगभग टुवेल्भदेखि दुई लाखको चाहिँ एउटा फलोवर्स छ हाम्रो फेसबुकमा मात्र then after we have LinkedIn more than twenty thousand then after we have Instagram more than two thousand होइन सो if फलोवर्सहरूमा वान पोस्टले तपाईँको चाहिँ fifty thousand one lakh two lakh अडियन्समा पुग्छ भने why you don't have to create social media होइन किन तपाईँले चाहिँ सोसल मिडिया क्रिएट नगर्ने किन सोसल मिडियाबाट चाहिँ तपाईँले युज नगर्ने वान मिनटमा तपाईँको बिजनेसको प्रमोसन त्यो एउटा चाहिँ सर्कलमा तपाईँको हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले वान लाख टु लाखको चाहिँ फिडब्याक एक एकैचोटि एकै पटक तपाईँले पाउनुहुन्छ definitely you have to create social media by right purpose right पर्पोजको लागि चाहिँ तपाईँले क्रिएट गर्न आवश्यक छ होइन डिफ्रेन्ट मानिसहरूले डिफ्रेन्ट वेबाट चलाइराखेका छन् आज so social media fraud scam होइन एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न चिटिङ गर्नको लागि डिफ्रेन्ट पर्पोजले चलाउ चलाउँछ तर मे म यही सजेस्ट गर्छु एज अ तपाईँहरू मेरो एउटा सेज अन्डरमा हुनुहुन्छ एज अ तपाईँहरू मेरो जति पनि सोसल मिडियादेखि अथवा डिफ्रेन्ट मलाई पर्सनल्ली भेटेर व्यक्तिहरूले चाहिँ भेट्नुहुन्छ म यही विस गर्छु कि तपाईँहरूले सही ढङ्गबाट सोसल मिडियाले युज गरेर चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो इन्कम लेभलमा आफ्नो माइन्ड सेटमा आफ्नो फ्यामिलीमा एउटा चाहिँ ह्याप्पिनेस एउटा हेल्दिनेस तपाईँले चाहिँ सेयर गरेको म देख्न चाहन्छु so I step one obviously you have to create a content uh, step two step one create account step two produce a content different कन्टेन्टहरू आफ्नो जर्नलसँग रियल तपाईँले चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरू इन रियल इस्टेट इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् एभ्री धेरै म कन्टेन्ट पाउँछु एभ्री स्टेप्समा म कन्टेन्ट पाउँछु र मैले डिफ्रेन्ट ढङ्गबाट चाहिँ कन्टेन्टलाई चाहिँ प्रड्युस गरिराखेको हुन्छु र हामीले स्पेसियल्ली अनलाइन मार्केटिङ सेक्टरमा पढ्ने पनि गर्छौँ एउटा डिजिटल मार्केटरको चाहिँ ड्युटी के हो र डिजिटल मार्केटरको ड्युटीमध्ये मध्ये एउटा चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन पनि हो र यु क्यान प्रड्युस कन्टेन्ट तपाईँले वेबसाइट डेभलपसँग रिलेट गर्नुहुन्छ भने त्योसँग यति धेरै कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ग्राफिक्स डिजाइनसँग रिलेट काम गर्नुहुन्छ भने त्योसँग रिलेट यति धेरै तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टक मार्केटसँग रिलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यति धेरै तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ स्पिकिङसँग रिलेट कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु यति धेरै कन्टेन्टहरू तपाईँले एकदमै म्याक्सिमम तपाईँले चाहिँ कन्टेन्टहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन जुन कन्टेन्टले तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटलाई हेल्प होस् जब तपाईँको कन्टेन्टले मार्केटलाई हेल्प हुन्छ definitely you will get different लेभलको चाहिँ एउटा रेस्पेक्ट पाउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट लेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेस पाउनुहुन्छ डिफ्रेन्ट लेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ केही न केही तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ आफ्नो सोसियल मिडिया थ्रु हेर्नुहोस् आज team Simon Rai Simon Rai more than हाम्रो maximum we are doing business through the social media र maximum we are doing business through social media हामीले यो कुरा गर्न सक्छौँ भने तपाईँले वाइ यु खान्छ होइन डेफिनेटली यो कन्टेन्टलाई तपाईँले तपाईँले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि आफ्नै कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ so you have to produce content every time मसँग लगभग एट द इन्ड म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु I have a Twitter account लिङ्कडिनमा पनि डिफ्रेन्ट फिचर्स हुन्छ फो तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा डिफ्रेन्ट फिचर्स हुन्छ इन्स्टाग्राममा डिफ्रेन्ट फिचर्स हुन्छ every day I post seven, eight, seven, eight, 12 पोस्टहरू जान्छ मेरो एट एट इन्टु तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् त एट इन्टु तपाईँको चाहिँ सेभेन डेज गऱ्यो भने कति हुन्छ तपाईँको लगभग fifty sixty seventy post every every week जान्छ त्यो पोस्टले तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली पनि four five lakh four five lakh त्यो अडियन्समा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरू सेयर हुन्छ लाइक आफ्टर एउटा रिकग्नाइज हुन्छ लाइक्स हुन्छ सेयर हुन्छ अथवा चाहिँ कन्टेन्टहरू सेयर गरिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेस प्रमोट अप्सन आउँछ होइन एउटा चाहिँ बिजनेसबाट चाहिँ प्रफिट हुन्छ ओके सो त्यो कारणले सेकेन्ड स्टेप्स तपाईँहरूले अलवेज जुन जनरमा हुनुहुन्छ तपाईँले यही नै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् भन्न म चाहन्न तपाईँ जुन जनरमा हुनुहुन्छ त्यही रिलेट तपाईँले चाहिँ कन्टेन्ट प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ okay and then the third step I can say is collaborate with people collaborate with people means तपाईँसँग कति धेरै मानिसहरू छन् जुन तपाईँको बिजनेससँग रिलेट मानिसहरू छन् तपाईँ तपाईँको डिफ डिफ्रेन्ट लेभलको अन्टरप्रिन्यरसिप जर्नीसँगले तपाईँले चाहिँ कोलाबरेट गर्न सक्नुहुन्छ like I have I have audience like so many of my स्टुडेन्ट्सहरूसँग अनि त्यस पछाडि डिफ्रेन्ट लेभलको मानिसहरूसँग मैले कोलाबरेट गरिराखेको हुन्छ देन आफ्टर यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि अडियन्स तपाईँको चाहिँ गेन हुन्छ तपाईँको चाहिँ अडियन्स एक अर्कालाई बाँडिन्छ तपाईँको हेर्नुहोस् न फाइभ फाइभ थाउजन्ड भएको वान हन्ड्रेड पिपुलसँग तपाईँले चाहिँ कोलाबरेट गर्नुभयो भने कति तपाईँ तपाईँको पुग्यो नर्मल्ली पनि तपाईँको चाहिँ one hundred into five five thousand भनेको fifty lakh over fifty lakh तपाईँको तपाईँको सर्कल त्यहाँ हुन्छ जब तपाईँको मोर ह्युज अडियन्स आउँछ धेरै मास सर्कल हुन्छ देन आफ्टर डेफिनेटली तपाईँले आफ्नो बिजनेस प्रमोट गर्नुहुन्छ आफ्नो ब्रान्डिङ प्रमोट गर्नुहुन्छ आफ्नो नेम प्रमोट गर्नुहुन्छ आफ्नो फेम प्रमोट गर्नुहुन्छ आफ्नो एचिभमेन्ट प्रमोट गर्नुहुन्छ ओके डेफिनेटली यो स्टेप फ्री म यही विस गर्छु तपाईँहरूलाई collaborate with people every new new people तपाईँहरूले चाहिँ कोलाबरेट गर्नुहोस् डेफिनेटली तपाईँहरू मसँग कोलाबरेट गर्न सक्नुहुन्छ एबिसिडी व्यक्तिहरूसँग तपाईँले कोलाबरेट गर्न सक्नुहुन्छ okay so collaborate with new people collaborate with new people third step र फोर्थ स्टेप म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु share the content share the content होइन तपाईँले जब कोलाबरेट गर्नुहुन्छ उहाँको कन्टेन्टलाई सेयर गर्नुहोस् आफ्नो कन्टेन्टलाई अरूमा सेयर गर्न लगाउनुहोस् डेफिनेटली कतिपय मानिसहरू कतिपय बिजनेस हाउसेसहरू आफ्नो अरूको कन्टेन्टलाई त्यति प्रमोट गर्न चाहँदैनन् तर त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो कन्टेन्ट प्रमोट नगर्दा उसलाई घाटा हुँदैन डेफिनेटली जो व्यक्तिले चाहिँ कन्टेन्ट प्रमोट गर्दैन उसलाई नै नेक्स्ट चाहिँ घाटा भइरहेको हुन्छ किनभने त्यो बिजनेस हाउजेसहरूले नयाँ किसिमको आइडिया सेयर गरिराखेको हुन्छ नयाँ किसिमको कन्सेप्ट दिइराखेको हुन्छ त्यही कुराबाट फेरि नेक्स्ट अडियन्स उसले चाहिँ गेन गर्ने अप्सनहरू हुन्छ तर सेयर नगरेर पनि कति मानिसहरूले चाहिँ कति व्यक्तिहरूले कति बिजनेस हाउजेसहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो अडियन्स लुज गरिराखेका छन् होइन यो कुरा अभियसली मैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो म म सँगसँगै मेरो यो एकजना टप लेभलको एउटा मेन्टर्सले पनि भन्नुहुन्छ Grant Cardone his his name is Grant Cardone उहाँले पनि यही भन्नुहुन्छ कि मोस्ट अफ बिजनेस हाउसेसहरू they don't want to share content and they achieve very little एकदमै थोरै अडियन्स पाउँछन् भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्नुहुन्छ डेफिनेटली पनि मैले पनि भोगेको र मैले पनि अनुभव गरेको एक्सपिरियन्स गरेको कुरा यही नै हो कि you have to share content and 40s, 50s, promote content होइन जब तपाईँको चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ then after definitely it will be promoted होइन जब प्रमोट हुन्छ ह्युज अडियन्समा पुग्छ ह्युज अडियन्समा पुग्छ र एउटा सही सही र गलत कुराहरू विभिन्न व्यक्तिहरूबाट तपाईँले चाहिँ फिडब्याक पाउनुहुन्छ विभिन्न किसिमको इन्टरेक्सन हुन्छ विभिन्न किसिमको म्यासेजहरू आउँछ विभिन्न किसिमको कलहरू आउँछ विभिन्न किसिमको डिफ्रेन्ट इन्टरेक्सनहरू हुन्छ okay so those are the five steps to use social media र म यो भिडियो किन बनाउँदैछु भन्दाखेरि म्याक्सिमम् मानिसहरूलाई सोसियल मिडिया युज गर्न आउँदैन गर्नुहोस् म्याक्सिमम् मानिसहरूलाई यो डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूको सही सदुपयोग भइराखेको छैन हेर्नुहोस् मेरो यही नै विस छ कि आज जति पनि व्यक्तिहरूले तपाईँहरूले यो भिडियो यो कन्टेन्ट तपाईँहरूले पाइराख्नु भएको छ मेरो यही विस छ कि तपाईँहरूले सही ढङ्गबाट डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूलाई युज गर्नुहोस् र तपाईँको कुनै पनि चिज इमिडिएटली हुँदैन हेर्नुहोस् इट टेक्स टाइम होइन तपाईँको चाहिँ one month two month five month one year two year five years it's growing होइन मैले पहिलोचोटि कन्टेन्ट मैले सोसियल मिडियामा प्रमोट गर्दा आएर न वान टू लाइक्स आउँथ्यो होला होइन टु थ्री लाइक्स आउँथ्यो होला पहिलो मेरो सुरुवात फेसबुकबाट भयो होइन लिङ्कडिन इन्स्टाग्राम युट्युब होइन बिस्तारै बिस्तारै अडियन्सहरू ह्युज बढ्दै गयो होइन आज मसँग फेसबुकमा मोर देन टु लाख फलोवर्सहरू छन् होइन सो त्यो कारणले गर्दा म यही नै तपाईँहरूलाई विस गर्छु यु क्यान सी म अरू पनि देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई यहाँ कस्तो कस्तो प्लेटफर्म्सहरूमा हामी चाहिँ वर्क गर्छौँ त्यो विषयमा पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु obviously definitely you can do this man तपाईँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रेडिट एकाउन्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ कन्टेन्ट प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्छ ट्विटर अकाउन्ट होइन लिङ्केड इन लिङ्केड इनभित्र डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू हुन्छ होइन प्रोफाइल हुन्छ एउटा चाहिँ पेज हुन्छ ग्रुप्सहरू हुन्छ होइन यो कुरा तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ and you can use it होइन एन्ड देन आफ्टर इन्स्टाग्राम तपाईँको चाहिँ इन्स्टाग्राम डेफिनेटली पनि देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ इमेल होइन देन आफ्टर चाहिँ तपाईँको चाहिँ युट्युब अभियसली युट्युब होइन इट्स अ बिग प्लेटफर्म फेसबुकको त अभियसली भन्नै पर्दैन मैले तपाईँहरूलाई होइन सो डिफ्रेन्ट कुराहरू हेर्नुहोस् okay so those are the platforms यदि तपाईँसँग वेबसाइट होइन वेबसाइट हुनसक्छ वेबसाइटलाई सही ढङ्गबाट तपाईँले युज गर्नुहोस् होइन जब तपाईँले यो प्लेटफर्म्सहरूलाई एउटा ब्रान्डिङ भन्न बनाउनुहुन्छ एउटा चाहिँ टाइम लगाएर एउटा चाहिँ आफ्नो मेहनत लगाएर चाहिँ टाइम बनाउनु जब चाहिँ काम गर्नुहुन्छ अभियसली तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रफिट आफ्नो सही तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ रिकग्नाइजेसन तपाईँले चाहिँ मार्केटबाट गर्न सक्नुहुन्छ सो मेरो यही विस छ चाहे तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ यो साइमोन जोन डट कमबाट गर्नुहोस् चाहे तपाईँले साइमोन जोन डट कमबाट डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरू तपाईँले प्रमोट गर्नुहोस् होइन कसरी प्रमोट गर्ने कसरी अकाउन्टहरू क्रिएट गर्ने कसरी एफिलिएट गर्ने कसरी एफिलिएट मार्केटिङ यो सबै स्ट्राटेजी टिप्स ट्रिक्स सबै कुरा मैले चाहिँ अभियसली पनि ट्रेनिङ सेसनमा मैले हालेको छु मार्केटिङको ट्रेनिङ सेल्सको ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलको डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको फरक फरकको ट्रेनिङ हामीले चाहिँ लन्च गरेका छौँ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रक्टरहरूको माध्यमबाट सयौँ इन्स्ट्रक्टरहरू हामीसँग अभियसली डेफिनेटली जोड्दै हुनुहुन्छ मेरो वे विस छ तपाईँहरूले अझ डिप सही ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँहरूले सोसल मिडियाको युज गर्नुहोस् यो भिडियोलाई जो व्यक्तिहरू नयाँ सोसल मिडिया युजर्स अथवा नयाँ एन्टरप्रेन्यर स्टार्टअप्सहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई सेयर गर्नुहोस् चाहे त्यो डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस् चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बिजनेस गर्नुहोस् उनीहरूको लागि यो भिडियो प्रफिटेबल हुनसक्छ उनीहरूको लागि यो भिडियो युजेबल हुन हुनसक्छ वाट्सएपमा सेयर गर्नुहोस् भाइबरमा सेयर गर्नुहोस् युट्युबमै सेयर गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा सेयर गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा सेयर गर्नुहोस् मेसेन्जरमा सेयर गर्नुहोस् मेरो यही विस छ र केही पनि कुरा कुनै पनि कुरा सोध्नु छ भने तपाईँहरूले सोध्नुहोस् म यही विस गर्छु thank you so much see you in the next video र तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो यही विस छ तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताकि नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूले गेन गर्नुहुनेछ अभियसली डेफिनेटली यस्तै युजेबल मात्र मेरो भिडियो हुन्छ र मेरो एकदम स्पेसिफिक अडियन्स हुन्छ मैले अभियसली मैले यो भन्नै पर्दैन स्पेसिफिक अडियन्स छ र thank you so much have a great time every